Це Степногірськ, місто, яке щодня під постійними обстрілами окупантів. Руйнувань зазнають багатоповерхівки та приватний сектор. Цими вулицями люди ходили на ринок, оскільки він знаходиться позаду мене. Там продавали різноманітні продукти харчування, побутову хімію тощо. Зараз ці вулиці майже порожні. Частина місцевих, попри постійні обстріли, виїжджати не збирається. А в тихі години, коли не лунають вибухи, займаються власними справами. Садять городину, квіти та прибирають подвір'я. Жителька Степногірська Наталія Римарка каже, до вибухів вже звикли. Ні разу в підвалі не була. Ви зараз велосипедом. Куди і звідкиля? З дому в ЖКХ. Ну, по кварплаті узнать, що там. Я не хочу виїжджати нікуди. І не збираюсь. У мене мама тут живе, і мама теж нікуди не збирається. Бросить, бросить усе для когось і їхати кому-то охороняти щось друге. Ні. Тяжело переживати все це. Не виїжджаєте? Ні. Ну, А думали над тим, щоб виїхати? Да думала одно время, да как я там, э, в Запорожье, там куда ни кинься, квартиры дорогие, у меня пенсия маленькая, я не могу выехать. А так каждый день обстрелы. Ой, уже давление поднимается, и на нервах все это. А что робить? Если ну, будет, что невыносимо будет здесь проживать, то, конечно, буду просить. Уеду отсюда. Переживешь Э, ну как, э, пройдет обстрел, успокаиваешься и дальше живешь. А бывает, что давление поднимается, сердце колит, голова на таблетках. Це виходите отак щоразу, набираєте воду. Щоразу, да, готовить, стирати, посуду мыть и все нашу воду. Я вчера пошла на дачу, а там такие обстрелы начались, я еле живая прибежала. Бросила все, и убежала. Потому что обстрелы были ужасные. Чи сировато. А що сіяти будете, які квіти? Ну, квіти, да, чорнобривці, рядочок, так що приезжать, коли чи чорабриці вивозять. Обстріли ровно, якщо там прильоти чуємо, то ми, звісно, прячемося. А куди ховаєтесь? Додому ну, раніше серед ночі скакували, не знали, куди діватися, то в коридорі станемо стоїмо. Ну, а що робити? Війна, нічого не поділиш. А діточки всі поїхали від сіля. Ви виїжджати не хочете? Ні, поки ні. Через що не хочете? А, Ну, ми віримо в нашу ЗСУ. Вже звикли до обстрілів. Звикли. Звикли, но если що, так, конечно, эвакуируемся. У вас квартира ціла? Сила, но только э, скло там, вікна Угу. потрескалось. Ну, там, где стеклопакеты еще ціліше, а там, э, де старі вікна, то всі потрощилися. угу. До початку повномасштабного вторгнення в Степногірську жили 4,5 тисячі осіб. Нині близько 1300, розповіла депутатка Степногірської селищної ради Тетяна Гавага. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.